यहाँ पर आपको time style date style completely new design का मिल जाता है यहाँ पर आइकन पैक भी आपको काफ़ी प्रीमियम लुक का मिल जाता है जो काफ़ी अट्रेक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है आपको काफ़ी पसंद आया बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है इसका आइकन पैक जो आपको कंट्रोल पैनल का ये भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है इसका इनेबल डिसेबल आप देख सकते जो कि आपको मल्टी कलर में मिल जाता है और यहाँ पर आप नेटवर्क आइकन देख सकते battery icon and VoLTE icon ये भी आपको काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिल जाता है बात करें इसकी सेटिंग के इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप देख सकते हैं सेटिंग का इंटरफेस भी आप, आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जो काफ़ी डिफरेंट लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी अबाउट की तो अबाउट में इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है तो चलिए इसी के साथ इसके डायले पैड पर चलते हैं तो डायलर पैड आप जैसे डायलर पैड भी आपको काफ़ी सिंपल में मिल जाता है तो चलिए इसका डार्क मोड एक बार इनेबल कर लेते हैं आप देख लेते हैं कि आपको इस थीम में डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है नहीं तो आप देख लेते इस थीम में आपको जो डार्क मोड फुल्ली सपोर्टेड मिल जाता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसका सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते डार्क मोड में काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड व्हाइट कर देता है इसका जेस्टर भी आपको ब्लैक में मिल जाता है बैक करने वाली जो कि मुझको काफ़ी पसंद आया तो चलिए इसी के साथ इसके लॉक स्क्रीन पे चलते हैं तो लॉक स्क्रीन आप देखते हैं लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा यहाँ पर आपको जो राइट साइड अगर स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको काउंट डाउन वेदर और यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेटर और यहाँ पे व्हाट्सअप ये सब चीज़ का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे कस्टमाइजिंग नहीं है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 नेक्स्ट वीडियो में